थे apart from Hindu even Vision IAS के करंट अफेयर्स की बुकलेट अच्छी होती थी रिविजन के लिए तो बेसिकली करंट अफेयर्स मतलब आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना है और उसमें जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनको एनालाइज करना है उसके अलावा रात पर में पढ़िए दिन में पढ़िए जो आपकी बॉडी क्लॉक को सूट करता है आप वो पढ़िए मेरा 2017 बैच है कि वही मुझसे बैच पूछ रहा था मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया था and my rank was one sixty eight आपको कितने समय पढ़ना चाहिए ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है आप जितने भी दिन पढ़ते जितने भी घंटे पढ़िए उसको मन लगा के फुल कंसंट्रेशन से पढ़िए और um, उस उस टाइम पे आपको कुछ और नहीं सोचना चाहिए जब भी आप थक रहे हैं आप छोटे छोटे ब्रेक्स ले लीजिए लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए आप जितने भी घंटे आप स्ट्रेच में पढ़ पा रहे हैं how do you manage work life balance अरे ये तो बहुत टफ होता है uh, किसी दिन आपको वर्क को प्रायोरिटी देना होता है किसी दिन आपको पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी देना होता है कोई फिक्स नहीं होता है यूजुअली तो डेज ऐसे रहते हैं कि आपको घर के लिए भी टाइम मिल ही जाता है बट कभी कभी प्रोफेशनल लाइफ में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं या कोई बड़े लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया या फिर जैसे अभी कोविड क्राइसिस चल रहा है या कोई भी ऐसा इशू चल रहा है तो ऑब्वियसली आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपकी प्रायोरिटी बन जाती है बट अगर आपके फैमिली में कोई इशू चल रहा है अगर आपके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपकी पर्सनल लाइफ प्रायोरिटी बन जाती है आपको समय के हिसाब से एक ना एक किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है नेता प्रेशर डालते हैं डिपेंड करता है देखिए हर टाइप के पॉलिटिशियंस होते हैं कुछ आ, कुछ के अपने इंटरेस्ट होते हैं वो अपने इंटरेस्ट आप पे वो करते हैं बट अगर एक आप ऑनेस्ट और अपराइट ऑफिसर हो तो सब समझते हैं इस बात को और आ, कोई भी आपसे कुछ इलीगल चीज़ करने को डायरेक्टली नहीं कहता है और हर जॉब में कोई ना कोई टाइप का प्रेशर रहता ही है चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में रहो चाहे पब्लिक सेक्टर में रहो और that you have to deal with it you have to learn to deal with it आजकल मीडिया का रहता है आजकल प्रेशर ग्रुप्स का रहता है और हमारा सिस्टम ही ऐसा है चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को बैलेंस करता है तो उसी टाइप से सारे जो सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे को चेक्स और बैलेंस में रखते हैं तो there is nothing wrong with that मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया था मैंने विजन आई का करंट अफेयर्स का ऑनलाइन कोचिंग लिया था सिमिलरली मैंने एस्पायर आई का भी ऑनलाइन uh, थोड़ा सा क्लासेस लिया था जिसमें न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करते हैं क्या करते हैं उसके लिए भोपाल में घर बैठे बैठे मैंने ऑनलाइन उसका क्लास लिया था मॉक इंटरव्यूज़ भी मैंने काफ़ी सारी कोचिंग्स में दिए थे जब मेरा सिलेक्शन हो गया था मैंने संकल्प आई में मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे मैंने वाजीराम में मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे मैंने विजन आयस में दिए थे श्री राम आयस में दिए सारे टॉपर्स की अलग अलग बुक लिस्ट मिलेगी मैंने ऑलरेडी अपनी बुक लिस्ट आपको बता दी है कौन सी बुक पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है जो बुक आपको अच्छी लगती है वही पढ़िए बट उसे रिपीटेड डीपली पढ़िए उस बुक को इंटरनलाइज करिए बेसिकली आप यूपीएससी का एक सब सिलेबस uh, है ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड कीजिए फिर बुक लिस्ट आप कोई सी uh, एक पकड़ लीजिए फिर उसी बुक लिस्ट को आप स्टिक कीजिए आप बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स पढ़ने की कोशिश मत कीजिए because that will just end up in confusion आप एक बुक पकड़िए उसी को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए I think that's the way to succeed in C